¿Quién te sacará el teléfono ocupado? Jesús te ama y está a tu lado. ¿Quién te sacará el teléfono ocupado? Jesús te ama y está a tu lado. ¿Y quién te sacará el teléfono ocupado? Jesús te ama y está a tu lado. ¿Y quién te sacará el teléfono ocupado? Jesús te ama y está a tu lado. ¿Y quién te sacará el teléfono ocupado? Jesús te ama y está a tu lado. y quién te sacará el teléfono ocupado jesús te ama y está a tu lado y quién te sacará el teléfono ocupado jesús te ama y está a tu lado Ay quién te sacará el teléfono ocupado? Jesús te ama y está a tu lado. Yo vivo mi vida feliz porque Cristo vive en mí. Yo vivo mi vida feliz porque Cristo vive en mí. Yo porque Cristo vive en mí. Yo vivo mi vida feliz porque Cristo vive en mí. Si te vino triste, le oh, oh, oh. daré un remedio. Si te vino triste, le eh, daré un remedio. en esta receta, anótela pero ya. Sígala al pie de la letra y tendrá felicidad. Quita esa cara de teléfono ocupado. y a tu Quita esa cara de teléfono ocupado. Quita esa cara de teléfono ocupado teléfono ocupado. a Y quita esa cara teléfono ocupado. Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. Si soy vino triste, le daré un remedio. Si te vino triste, oh. le daré un remedio. La noche Jesús en la mañana, Jesús en la tarde, Jesús tempranito. No invente que no hay maná. Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. vive en mí, en mí, y yo no me avergüenzo la alabar a Dios, y yo no me avergüenzo la alabar a Dios, y yo no me avergüenzo de alabar a Dios, y yo no me avergüenzo de alabar a Dios. Y quite esa cara de teléfono ocupado, quita esa cara de teléfono ocupado, y quite esa cara de teléfono ocupado. Dale mambo ahí. Pero con Cristo. Quita esa cara de teléfono ocupado. tu Quita esa cara de teléfono Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. Yo vivo mi vida feliz, porque Cristo vive en mí. Vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí, vive en mí, y vive en mí, y vive en mí y yo no me avergüenzo de alabar a Dios y yo no me avergüenzo de alabar a Dios